Nosかまれながら。こそ中になくさりたたそまがりた。たたそまがりた。こそ中になくさりたたそまがりた。Tono to at kaya kaya nos ko kanya. Pumasok sa nakalina sa isata sa magalita. Nos ko minasa sa kanya kanya sa nakalina pakasi. Isa nakalina pakasi. Tono to at kaya kaya nos ko kanya. Kosa diga to padi. Kosa diga Cosa padi. Pumasok mo o nakalina. Pumasok mo sa nakalina. Kaya kaya nos ko kanya. Show yep. Nos kamalya na nakalita.

Pumasok pa sa kanya ng Montes. Puso na kanina sa kita sa mga kanina. Puso na kanina yung mayo na sa pamilya sa sarita kanina. Pumasok pa sa kanya ng Montes. Puso na kanina yung mayo na sa kanina sa kita sa mga kanina. Pumasok pa sa kanya ng Montes. Nos kamaleta, nos kamaleta. Puso din na daw pa dito. Cosa que ensayo Maya, las caminas de Sharita, cosa que ensayo Maya, las caminas de Sharita, Sharita, Tasa Margarita. Como es como es la cara de Mateo, no todo, te apago. Cosa que ensayo Sharita, Tasa Margarita. Como es como es la cara de Mateo. Cosa que ensayo Maya, las caminas de Sharita, Academia. Como es como es la cara de Mateo. Cosa que ensayo Maya, las caminas de Sharita, Academia. Quella cultura. Dono do teja falja. Ko se diga do dono do teja falja, nos ko ganja joje. Nos ka malja na grita. Ko se diga do falja. Dono do teja falja. Ko se ne kisaj mai, nos ko mina. Ko se diga. Russia. Quella cultura. Voi sai, quella cultura. は答えはもうどのやっやばいのしいや Poxa, não acredita, puto. Ganha s h a Kamaka. m i s a i o t o c a i gastar na coisa, Yeah. Gusto na kanina, salita ta s g It's alright.